Vamos fazer mais, vamos. Vamos fazer um modão? Vamos pegar o violão, vai fazer uns modos do Zezé aí, vamos. Pega, pega. Si maior aí. Si maior aí. Quantas horas? Rapaz, quantas horas aí pra nós? 5 para 6. 6 horas da manhã, rapaz. 6 horas da manhã, vamos cantar o Zezé de Camargo e Senhor lá, rapaz. Tipo, tipo, só matou só a mesinha que com a garrafa. 51. Né? Pra mim assim, não. Hoje estou aqui